10. Kan? Jerry Giriansa 9. Separuh Aku Lemak 8. Sally Selice Udah gitu, aku nggak pakai lauk ya guys 7. Ken and Brad Saya kalau makan seafood gini, ada cabai rawitnya gitu sih 6. Hari Jisun 5. Farida Nurhan 4 Ini apa? Udah, mangkok gue udah nggak jelas deh bentuknya apa aja nih. 3. Ria SW 2. Next kali lagi dia. 1. Boy kun